Jo sóc Ferran Aguiló, en principi he vingut a participar a Cultura Viva com a membre de l'Assemblea la, de, de Can Batlló, però el meu recorregut està vinculat també a l'economia social i solidària i cooperativa i a l'activisme vinculat al moviment veïnal a Sants, l'Assemblea de Barri de Sants i tal. No? Al parlar d'institucions, si de lo que parlem és d'estructures societàries generades des de baix per generar cultura i que d'alguna manera decideixen posar-se a construir aquest model, evidentment que han existit. I han sigut comunitàries, i han sigut autosostenibles i autofinanciades. I a Catalunya podem passar a parlar dels ateneus, els casals, les corals, els grups de teatre amateur, els centres culturals de tota mena, les biblioteques, mm, les escoles d'art, de plàstiques, etc. El terme comú és molt modern comparat amb la gestió eh, que genera la, la gent des de baix. No? Si parlem d'institucions referint-nos a, a les estatals, nacionals, municipals. Personalment, que gairebé és una contradicció, pensar que d'aquestes institucions poden garantir la gestió comunitària. Només la comunitat empoderada i autoorganitzada pot garantir això. Quan parlem d'infraestructures culturals, també veure que potser estaria bé definir de quines en parlem, o bé podrien ser la necessària per desenvolupar l'activitat cultural decidida per una comunitat organitzada, o bé podria ser una estructura creada per la planificació estatal per oferir un servei a la comunitat. Entre les dues segur que existeixen una quantitat important d'infraestructures culturals de diferents tipus. No? En qualsevol cas, jo voldria a l'hora de, de veure quines eh, experiències público-comunitàries han existit, Voldria parlar de la meva experiència amb el que va ser la primera construcció d'equipaments d'aquesta mena de tipus cultural que estan vinculades als barris, que seria el cas dels centres cívics. No? Diria que els considero el paradigma de la pèrdua d'infraestructures culturals aconseguides per la comunitat i que la gestió institucional estatal ha portat a ser espais de serveis contractables per cursos, events, etc. Evidentment jo parlo des de l'experiència del meu espai. No? Nosaltres responem a, aquesta, responem a aquestes premisses d'una manera radical i compromesa per principis. Som conscients alhora de que no pot ser d'una altra manera, ja que estem en un espai de propietat pública i cedit a la gestió veïnal. I per sobre d'això ens veiem al nostre barri i a tota l'extensa comunitat que ens va facilitar l'accés a l'espai i que ara són els nostres usuaris i usuàries. És important entendre que la majoria de les experiències que surten des de baix i són comunitàries inclouen ja amb el seu ADN els valors d'accés, transparència i inclusivitat. El que no està és normalitzada perquè s'acompleixin aquestes qüestions. D'alguna manera som nosaltres, des de baix, els que des de la pràctica, per principis, exigim a l'administració l'acompliment d'aquest baremus, perquè en realitat a nivell comunitari i espontàniament es compleixen. El que passa és que no sempre es reconeix des de l'administració el compliment de tot això perquè se li atribueixen normes que a vegades el que fan és impedir el compliment d'aquesta voluntat comunitària. Voldria acabar llegint aquest poema que diu «No us volem vèncer ni atacar-vos, tampoc convèncer, sols saludar-vos, hola, què tal? I recordar-vos que el festival tot just comença.